des et les corps mourants. La viande est putride et l'esprit s'écoule comme du sable sous le vent. Dans un paquet, à même le sol. Une éponge éponyme, Dans l'eau, de sombres mystères et des fluides visqueux. Quelques grains d'épices amères, un chandelier éteint, volute des chuchotis, clameurs étouffées, des rites qu'on prépare. Là, un chapelet. Et les planches rabotées d'un cercueil tout neuf, martèlement des coups à venir. Catafalque catacombe, encore de ce monde, mais déjà presque au-delà. L'instinct guette l'instant, des limbes du tombent. viendra le passeur proposer ses services. Paupières closes, prêtes à accueillir la monnaie. Marbre du tombeau, on vous grave trop tôt. Lièvre, gardez-nous sous vos manteaux, telle la pierre qui s'érode.